Okay, ngayon ipapakita ko po sa inyo kung paano magkaroon ng change manager sa YouTube kapag wala kayo gaya ng akin. Ngayon pakikita ko po sa inyo. Pupunta po kayo dito sa impostazione sa English po ay settings. Settings. Tapos pupunta po kayo dito sa uh, kanale. Channel po sa English tapos pupunta po kayo dito sa gitna. Sa settings din. Sa advanced settings. Tapos pupunta po kayo dito sa sa um, just, sa account YouTube po dito sa pinakauna makikita niyo po diyan. Impostazione um, settings your account YouTube. Click niyo po 'yan. Kita niyo po yung akin wala po siya ditong manager. Ayan lang po ang nakalagay. Yan po ang karamihan po kasing nagiging problema po ng iba sa YouTube po nila. Kaya ang gagawin po natin para magkaroon yan, click nyo po itong gitna. Yan. Yung add, o, add edit your channel. Click nyo yan. Tapos gagawa po kayo ng channel na bago. para magkaroon kayo ng manager. Ngayon, magsusulat po tayo ng pangalan na gusto natin. Ayan, nasulat ko na po yung pangalan, ang channel na gusto kong ilagay. Create ka na. Yan, nagawa ko na po yung channel. Tignan po natin. Yan, okay na. May channel na akong isa. Ngayon, ang gagawin po natin susunod ay Okay, ngayon po, ang susunod po natin gagawin, pupunta po tayo dito sa dito po sa taas na to. Kita niyo po 'yan, click niyo po 'yan. Kita niyo po ah, wala po akong subscriber dito, wala po. Pupunta kayo dito sa change account. Click niyo po 'yan, change account. Pero po ah, hindi mo makita ng video ko 'yan, change account po. Change account, click niyo 'yan. Makikita nyo po, dalawang account po natin dyan. Dalawa po ang account natin sa taas. Yung nasa baba po, pwede, nagsis... Yung nasa baba, huwag nyo po siyang pansinin kasi wala po yan. Ito lang po makikita nyo pagka, pagka po ganito ang gagawin nyo. Yung baba, wala. Kiklik nyo po yan. May check po yung, yung ginawa nyo channel. Eh, kiklik nyo po itong nasa baba. Kiklik nyo yan. Okay po, naklik na po natin yon yung nandito. Ngayon, yung, pagka naklik nyo na po yan, makikita nyo po siya dito na yung check niya napunta na po dun sa baba yung isang account nyo na gusto nyo magkaroon ng change manager. Ito yung una natin ginawa. Ito ngayon yung kinilik natin, nandun na yung check. Pero ito pa rin ang makikita nyo rito. Kaya pupunta po kayo dito ngayon sa dito sa settings po ulit. Settings, sabay nakababa dyan. Settings. Tapos kiklik nyo po ngayon dito na sa sa view settings advanced dito po sa pinakababa na yan pipindutin nyo ngayon yan tapos pupunta po kayo dito sa sa ano sa move your channel dito po sa move your channel dito na kayo pupunta click nyo po yan yan nagbubukas na yung account ko saglit po buksan ko lang po yung account ko nagbukas na po siya ngayon pagkatapos niya pong bumukas ito po ang pipindutin nyo. Ayan, tapos po, kiklik nyo na po to Ayan, kiklik nyo na to. Click. Tapos, pipindutin nyo to I understand. Tapos, delete your channel. Kita nyo po, ito yung original kong channel. Ito yung pagpapatungan ko. Kita nyo, nandun na yun lahat ng ano ko, 614 subscriber, 19 video, as 11 playlist. Tapos, sposta kanale. Move your channel. Tapos, ayan po ngayon. Pag Pagka pinindot nyo po yung account nyo ulit, ito nang lalabas. Pipiclick nyo na yan. Hmm. Ayan na po yung account nyo. Ito kanale. Ito kanale your channel. Ayan, nandito na po lahat. Nandiyan na po lahat ng video ko sa channel na yun. Tapos, kung makikita nyo na po ngayon na meron na kayong ano, punta na kayo dito sa set studio. Studio. Yes. So, tapos pupunta kayo dito sa settings ulit. Tapos pupunta kayo sa channel. Tapos dito ulit. Tapos magkakaroon na kayo ng punta kayo dito sa baba. O, oh, meron na kayong manager. Ito na yon Subscribe po at link at like naman po dyan. Thank you po.